ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಸಿಷ್ಠ ಎನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನಂತೂ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ಗೆ ಒಂದು ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದು as per research and analysis ಮೂರುವರೆ ಸಾವಿರ ಮಗು ಅಥವಾ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಈ ಒಂದು ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡ್ತಿದೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಗುಗೆ ತನ್ನ ತನ್ನ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೂರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ತಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಸಲ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಮಗುನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆ ಮಗು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಬೇಕಾಗಿ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಡಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ ಅನಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾದ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬಳಲ್ತಿರೋ ಮಕ್ಕಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಎನ್ ಜಿ ಒ ಸೊ ಇವರು ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಥವಾ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಜು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಸೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಮಸಲ್ ಮಸಲ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ರೋಗ ತುತ್ತಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಸಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಾಡಿ ನಾನು ಇದೇ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಜಿ ಕೆ ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಪರ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ run for those who can not run ಅಂದರೆ ಓಡೋಕ್ಕಾಗದಿರೋರ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಸಲ್ ಮಸಲ್